ini plus bonus rumah 3 unit uh, ini area kontrakan semua ini kontrakan nih kontrakan nih kontrakan kontrakan kontrakan nah ini kontrakan kontrakan tanahnya kotak seperti meja persegi panjang mobil akses mobil nah, ini area kontrakan-kontrakan nih kontrakan-kontrakan kontrakan-kontrakan nah, kontrakan-kontrakan kontrakan ini akses mobil tuh itu jalan masuk mobil ke lokasi nah kontrakan kontrakan